इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए